ja que els altres companys no han ficat o no llegeixen la premsa. Sobretot la senyora d'Esquerra Unida no llegeix la premsa i el senyor de Compromís tampoc. Me pareix molt gros que en este plenari vostè diga donar a esta bancada d'eleccions de no sé què. Nosaltres hem fet els deures que tenien que fer. Quan vaig eixir totes les hostes que vostè diu, el Partit Popular prengué les mesures que tenia que prendre. Primer, nosaltres no tenim per què donar-les a vostè ninguna explicació, quan vostè ha sigut incapaç moltes vegades de conear coses tan difíciles i tan negatives com alguns règims com alguns règims que continuen sent dictadures, com és el cas de l'osadia de dir-me això en la seva moció, i nosaltres no tenim l'osadia moltes vegades de fer coses que vostès fan i que a mi m'impressiona, a mi m'impressiona. Me pareix vergonyós que esta moció se puga traure fora de conteste, quan nosaltres han fet el que tenien que fer. I nosaltres no tenim que donar més explicacions que la que han fet internament. Per tant, me pareix impressionant que vostè porti al debat d'este plenari aquestes actituds que han sigut condenades no anem a recolzar la moció i no és més això, sinó que me pareix vergonyós que vostès donen injeccions de lo que no poden donar injeccions perquè els seus no fan això. No sé, el senyor, el senyor Medina, com sempre, pues, trau balons fora, eh, fa un poquet de cortina de fum i això, o sigui, jo no sé què ve així parlar eh, de terra lliure, quan d'ací el que estem parlant és de gent que té càrrecs dins d'un partit que s'anomena democràtic que han tingut unes actituds de saltació d'una ideologia que en aquests moments està condenada fins i tot per la ONU, bueno, ja des del 46, i que a més a més en la Unió Europea se considera delicte. I aquesta ideologia que va ser capaç de fer un col d'estat en l'any 36 contra la República, que havia sigut instal·lada el 14 d'abril del 31 i que mos va, viure, va fer viure una guerra civil i una dictadura de 40 anys i que siga exaltada per, per gent del seu partit, per supòs que es preocupa, perquè vostès estan I tenen en les seues files persones que no estan d'acord ni en el pluralisme ideològic ni en la democràcia. Per supòs que es preocupa. I el que volem és que vostès fiquen de manifest que això és algo aïllat i criticat dins del seu partit i que entonces si és de veres que vostès van a traure, eh, van a aprovar mesures que condenen els fets, perquè jo el que vull veure és que si el Partit Popular se considera un partit democràtic, està tan preocupat per aquestes actuacions com ho puguen estar els partits com és Esquerra Unida. I no estar així dissimulant o fent com que això ja s'ha tingut en compte o que això no té cap importància. És una qüestió molt greu, molt greu en una democràcia. yo que usted que no tenga que ficar de manifest ni donar explicaciones de que son democráticas pero es que, abore vos te te y en algunos casos cargos públicos eh, que están exaltando una, ideología que choca frontalmente en la democracia. Es que si realmente vos tenéis valores valores democráticos, vostés vamos, a ver si a la palestra votar a favor en estos de la moción y prendre mesures molgros contra Isachen. y Y nosotros lo que ponemos es una contundencia. volen que el PP se desmarque ...de eso, porque no caben esas actitudes en un Partido Democrático. Eh, a mí eso no me parece bien, pero, pero realmente no me parece bien porque son chiquilladas. el señor Gordillo entrar a un puesto, agarrar cosas en, democracia y aportárseles, ¿le parece? Pues sí. ¿A qué le parece? Pues de maravilla. Claro, perquè vostès no creuen en la democràcia i res de res, vostès no creuen en la democràcia. Quan tu no és capaç de fer lo que li dona la gana, no creuen en la democràcia. Imaginen les barbaritats, eh? Mira les barbaritats. És que no vull dir més perquè no vull, perquè que eh, els, els, els, els rosaris són els nostres ovaris. Tira-li, Martí. El que acaba de decir, en realitat és un a favor de l'avortament lliure, que vostè a lo millor no el coneixerà, però és una qüestió de pluralisme política i de llibertat ideològica. nuestros varios, nuestros los tres collons. que pueden parlar sin así, eso es una barbaridad. Bueno, pues eso es lo que ¿Votos a favor de la moción de las portavoces que reunida Unida? 12. ¿Votos en contra? 18. Se rechaza.